内をモットーにレッスンしています今年のテーマは舞音ですたおやぐ身のこなし内なる魂が燃えるその鼓動は音となりその音色は舞となるシップラブの皆さんよろしくお願いいたします会場の皆様こんにちはは女子のよさこいチームシップラブです今年のテーマは舞音 5つの音を表現いたしましたご声援のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますシップラグ2019